Hey, yo. Za mene ceo grad i za mene ceo gang Prvi ako sam mlad ideš za Kanadu bang Ispred mene nije pad dok vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples I za mene ceo grad i za mene ceo gang Prvi ako sam mlad ideš za Kanadu bang Ispred mene nije pad dok vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples Kaš od nas trkaš se s čitavim gengom Smrdite kroz grad Čulo pali se šesto da neko ide na nas To se ne dešava često Zato šestica gore da decu stavim na mesto Ako klinci se disuju onda spremite kokice Trčim s čitavim gengom pa zato spremite nogice Kuvam to ko Gordon Ramsay Vozam ko na benzin Da bežiš kreni al veruj mi ne vredi Znam da nemaš sos al se ložiš da si Fox Smiješan vam je što zato Deco ovaj im movoz, znaš da ne dam klaut Idi stekni svoj, znaš da čuvam grad e, Dobro znate te broj, ja ja Iza mene ceo grad, iza mene ceo gang Prvi ako sam mlad, ideš za Kanadu bang Ispred mene nije pad, al vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples Iza mene ceo grad, iza mene ceo gang Prvi ako sam mlad, ideš za Kanadu bank Ispred mene nije pad, dok vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples Za mene ceo grad, za mene ceo gang Prvi, ako sam mlad, ideš za Kanadu bank Ispred mene nije pad, al vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali Iza mene ceo grad, iza mene ceo gang Prvi ako sam mlad, ideš za Kanadu bang Ispred mene nije pad, al vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples Iza mene ceo grad, iza mene ceo gang Prvi ako sam mlad, ideš za Kanadu bang Ispred mene nije pad, dok vi pali ste ko sneg Ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples